dugun dugu miren gorrotxategi, elkarrekin podemos enbozera maile eusko legebiltzarrean gorrotxategi handerea, egun hon. Egun hon. Egun Eusko legebiltzarrak atzo egin zuen, aurtengo o legealdi honetako lehenengo oiko osoko bilkura. Atzo legebiltzarrean ikusi genuena izan daiteke edo balio dezake legealdi honetan ikusi dugunaren pista bat emateko? Ikusiko dugunaren pista bat emateko? Bueno, ba, egin esan, lege, mm, pleno oiko pleno bazan, eta bai, ba, izan zan, ba, E, e, talde bakoitzak bere proposamenak behaldo zituen, eta, bueno, ba, gehiengoak ere horreratu ziren modu batera bestera, eta, eta bai, izan daiteke, eh, ba, eh, zentzu horretan, ohiko plena bat izan zana, eta bertan gertatu zana, gauza normal eta ohiko bat izan zala, arruan bai, izan, ditke, erudu bat, edo, edo ez, ez dakigu? Hor ikusi genuen esate baterako, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, ados jarri zinetela, zeharkako zuzenketa adosterakoan, eta E, e jotak eta PSEek euren gehiengoa baliatuta e, atzera bota zutela osoko zuzenketa batekin hmm. hori ikusiko dugu gehiagotan alegia EH Bildu eta elkarrekin Podemosen artean oposizio lan koordinatu bat egon daiteke Bueno, baina gerta daiteke edo ez, nire esan ez talan koordinatu bat a priori erabakitzen dana, e, atzo e, guk ere ba, gauza batzutan, e, peso eta PNV arteko akordion, akordion alde boskatu gendun, zenbait gauzatan eta beste batzutan ez. Orduan beti edukiaren araberako boskak izango dira, e, egia da mm, guk eraman genuen... Ados jarri zineten araudi aldatzeko telelanari buruzko horretan, ez da? Hori bai, hortan, ez, hortan ados garreinen kamara osoa, alderdi politiko guztiak jarri ginen ados hori aldatzeko, baino beste gauza batzutan ere, e, beste, beste proposamen batzutan, gok bat egin gendun eh, e, PSOE eta IAIOTak eh, proposatutako e, ba, emain dakinekin, e, hain zuzen ere begiratzen baldean badiogu, e, PPek proposatu zuen Euskararekiko bai. Euskarari buruzko hori e, ba, ez legezko proposamen hori hortan adibidez gure buzka izan zen ba, e, ba, PSOE PNUben e, arteko akordio horren aldekoa e, eta, eta bilduren eh, kasuan adibidez, ba, abstenitu egin ginen. Edukeren beti edukeren ez dago hor, esaten dizut, ez dago a priori markatutako erabaki bat, orduan guk boskatuko dugu beti zintzo gure, ba, gure ideologia eta gure guk uste, gauzak nola izan barko luketen horri begira. Horrekin e, ba, zintzo eta leial jokatuko dugu. Egia da beste gai batzutan, gai garrantzitsu batzutan, eta osasunarekin zeikusirik daukana, edo eh, langileen e, eh, bakelar kalderatzekin, eta zeikusirik daukan horietan bat egin genuen hor, hor bai e, bildurekin, bildurekin. Bai, e, urku lendakariak akordiotarako eskua luzatu du, bai lendakari e, izendatu zuten osoko bilkura horretan, bai gero karguaren zine egiterakoan, izan duzu jaurlaritza berri honekin hartu emanik, talde parlamentario bezala? Ez, ez talde parlamentario bezala inolako hartu emanik ez, nahi esan, han bertan e, e, eba parlamentuan aurkitzen baldin bagara kasualidadez, ba, izan daiteke elkarrizketatxo bat, edo la kortesiaren barruan e, gerta daiteken, ba, ba iz batzuk ez da bainola e, bilerarik, edo edo deirik, edo lako proposamen beste formalagorik, ba ez, ez da egon. Asko uste dute e gobernuak, gehiengo osoa izan da ere, e, non baitetik horrek eh, babes gehiago lortzekotan zuek babestuko duzuela. Nola baitere Madrilen PSOE Podemos gobernuarekin duzuen lotura horrek hemen ere isla izan dezakela. Zuk zer diozu horren inguruan? beti bezala, beti esaten dudan bezala, beti izango da eh, ba, akordioek, eh, akordien edukien arabera, guk ez daukagu loturarik, ez, ez daukagu a priori hausmorik esentzu horretan, ez batzukin, ez bestekin. Eta orduan ez daukagu olako bidean ba, ba, bidea markatzen digun, digun plan bat. Orduan, horrek, afirmazio horrek ez dauka zentzu askorik, izan daiteke hori kertatzea edo ez, baina ikusi beharko litzateke zeri buruzkoa dan eta ze nola planteatzen dan. Baina hola, a priori bezala planteatu duta ez, ez daukazen zu askorik horrek, proposo, planteamentu horrek. Espainiako aurrekontuen negoziazioaren bidean, e, aste honetan Carmen Kalbok aurrekontuen inguruan EAJ-arekin eta EH Bildurekin egin zituen bilerak, aurrez Pablo Iglesias batzartu zen baita ere EH Bildurekin eta errezerekin ere bai. E, bilera hartatik zer ondorio ateratu, atera behar dugu? Ze analisi egiten duzu eskaera horien inguruan eta e, Podemosek ze paper jokatzen du e, negoziazio horren bidean? Bara, ba, nik uste eh, Podemosen papera gobernu honetan da eskerreko politikak e, aseguratzea eta zentzu horretan aurrekontuei begiratzen baldin badiegu oso garrantzitsua da ze nolako e, puntu ematen zaion ba, eskumari begira eta hori da gure gure ba, funtzioa gobernu honetan eta horregatik ba, gure ardura da aurrekontu horietan mm, ba, adoste izatea adostasuna lortzea ezkerreko alderdiekin eta horiek dira ba, bildu eta RC beraz guri e, guri interesatzen zaiguna eta guk uste dugu aurrekontu hobeago batzuk izango direla baldin eta ezkerreko indar politikoekin akordiotara iristen baldin bagara eta ez ba ciudadanos edo EJ moduko ba baskumako alderdiekin beraz gure papera hortan hori da pixka bat aseguratzea ezkerreko alderdien laguntza izango dugula eta hori islatu al izango dala kontuetan. Eta uste duzu lortuko dela hori? Mm, ba nik uste dut, bai ez, bintzat lan, horretan ari da egiten, e, ba, eh, han estadu mailan dagoen eh, talde, lan taldea, eta nik uste dut, bai, lortuko dela, bintzat gure lan gure indar guztia horretan jarriko da. Presioak e, jasotzen ari da Pedro Sánchez eta eskariak ere bai, hainbat talde politiko eta biktima elkartetatik EH Bildu bazter dezan, zer iruditzen zaizu horrek ondorioren bat izan dezakela? Bueno, hori esperoko azan da nadala, eh? badakigu nola funtzionatzen duten hemen gauzak, eta eta orduan nik uste klabea, benetako klabea ez dela izaten, horiek izaten direla askotan aitzakiak, baina benetako klabea dagola beste nik esaten dizudan, beste plan horretan, eta da alderdi horiek aseguratu dezaketela aurrekontu aurrerako batzuk ba, beste batzuei gustatzen ezaiena. Eta horruan baitzaki bezala jartzen da hori, baino EH Bildu alderdi politiko legal guztiz legal bata, e, badakigu e, alderdi politiko legea e, onartu zala orain dela urte batzuk ilegalizatzeko e, ba, bortizkiriarekin bat egiten zuten alderdi politikoak horrela gertatu zan eh, ilegalizatuta e, ba, herri, bat, baina EH Bildu partido guztiz legal bata eta ez dauka inolako e, ba, zikintasunik zentzorratan, beraz e, legitimidade osoa dauka bai ehatxe eh, bilduk eta baita ere Espainiako gobernuak horrelako ba, akordi bat Ezkerreko gehikuntza bat ematen baldin bada, ekuazio horretan ziudadanos sardaiteke? Ziudadanosek badutokirik zure ustez? e, ciudadanos en el eh, programa politikoari beritzen baldin badioku eta ba, mm, bere aurrekontuak eta fiskalidadea eta ulertzeko moduari beritzen baldin badioku ez dirudi erreza bat egitea horrelako pro, ba, ba planteamendu progresista ezkerre, ezkerreko batekin mm, bueno, mm, baina ciudadanos eh, egia da alderdi politiko bat ba, aldatu egin daitekena e, eh, testinguraren arabera eta bere ideologia ba, ez ba, mugitu dezakela e, gauza praktiko bat egira orduan ez dakit ni preste gongo lizateken, edo ez e, printzipioz begiratzen baldin badiogu bere, bere programari eta bere, ba, bere planteatzen dituen gauzei ez dirudi erreza edo ez dirudi bateragarria eh, ba, planteamentua eh, eskerraldeko planteamentu batekin. E, eipatu duzu, Madrilen espero duzula, eskerreko geiketa bat emango dela, eh, Madrilen azkenean aurrekontu hori babesteko, ematen baldin bada, EAJ eta PSEren artean, pesoeren artean akordioa, Unidas Podemos gobernu hortan dagoela, pentsatu behar dugu Euskadiko aurrekontuen negoziazioan ere naiz eta jaurlaritzak premiarik izan ez Podemosek joka dezakela paper bat? Aurrekontuak desberdinak dira, planoak desberdinak dira, estadu mailan em, jokatzen diren gauzak eta eta bertan eh, Euskal Alderdi politikoek eukiditzaketen ba, eh, interes e, konkretuak Euskadiri lotuta, e, Euskadik dauzkan eskuduntzei begira eta barretabar, horrek denak egiten du plano desberdinak izatea, Espainiako aurrekontua eta Euskadiko aurrekontua. Eta beti, beti akordioak edo ez akordioak izan behar dute ez Mm, tablero joku tablero batean mogitzen diren fitxak eta honen truke hau lor eta edukiaren araberko e, eh, ados, ado, e, eh, akordioak izan balko, izan barko lirateke orduan mm, ez daude lotuta egia da gauzak errastu egiten direla leku batean akordiotara iritsi ezkero printzipioz izango da e, ba, norabide ideologiko edo espiritu balore batzuekin bat egiten delako etorrek errastu egiten du balore hori edo espiritu hori bera beste leku batera eramatea baina esaten dizut planoak desberdinak dira eta ez du zertan izan behar batean laguntza ze klabeak mm, laguntza da akordiora iristeko izan daitezke e, baten leku batean funtzio funtzionatzen dutenak eta beste leku batean funtzionatzen ez dutenak eta hori da importante e, jakitea zintzuren klabeak ba, mm, egiten dutenak ba, olako akordiotara eta Euskal Autonomia erkidegoko diru ze klabe, ze izpiritu beharko lukete zuen babesa lortzeko? Hombre, ban uste dut eh, Euskadin eh, badakite eh, aurrekontuetan e, beti islatu behar da, ba, badakio da e, mm, gastua ez gastu publikoa zertan e, eramango dan eta diru sarrerak ere nuntik etorriko diren. Eta horrek badauzka bi, ba, plano oso garrantzitsu eta eta ezin Alde batetik fiskalidadea, e, euki behar da e, naiz eta e, aurrekontuak ez izan, arau fiskal bat bai erakusten dutela norabide edo intentzio fiskalidade bat eta hortan mm, ba, mm, ba, lortu beharko litzateke e, ba, ba ez, e, asmo irrumoa gure euskadiko fiskalidadea aldatzeko eta progresiboagoa egiteko eta diru sarrera gehiago lortu alizateko zergatik ba ordunetan gastu publikoare handiagoa izan dadin eta gastu publiko hori zuzenduta egon beharko litzateke zerbitzu publikoetara batez ere hori dira bi gauzak aurrekontuetan ikusten direnak sarreren aldetik fiskalidadea, gastuen aldetik publikotasunari, pu, gauza publikoari zen olako garrantzia ematen zaion. Eta, eta fiskalidadearen ez tabaida noiz iruditzen zaizu ireki behar dela? Mm, ba, Euskadin itxita dago aspaldi itxita eta gainera mm, zentzu atzerakoi batean. Beraz, ze fiskalidadearen ez tabaida zabalde beharko gaur. Aurrekontuen negoziazioaren aurretik e, nik uste utala, noski, baldintza bat edo aurrekontuen negoziazioarekin oso dauen dagoen zerbitela. Begiratu dio zei egon zuen alderdiari. Podemosi, Pablo Iglesias esan berri du Podemosen erronketako badela, aulguneetako badela, lurraldeetako antolaketa eta lurraldeetat daukan sustraitzea. Euskadin ere ikusi dira zaketiketak, eh, Podemos sortu zenetik, nola ari zarete hemen berrantolaketa lan horretan? Bueno, ba, barraduratxu eta gogotxu, e, eh, nik e, e, egia da, e, gondira, bueno, zatiketak baino gehiago, nik uz, mm, egon direla, baina edozein, edozein beste indar politiko baten, edozein talde kolektibo batean, pertsonazko biltzen diren talde batean, baina ez da momentua, ez da, gure momentu orain ez da hori. Orduan, ez dauka zentzu askorik ere, zatiketari buruz hitz egitea gaur egun e, Euskadiko Podemosen barruan, ez talako errealidadea hori. Mhm. Baina lurraldeetako sustraitzea, iglesia zeberak e, eh, nabarmendutako defizita da. Hori bai, hori da, egia da, eta bai estatu mailan eta bai autonom, maila autonomikoan e, Podemosen barruan egiten ari dan e, lan oso importante bat horri begiratzen dio, nahi zuzen ere, bai indartzeari, eh, bai, lurralde desberdinetan Podemos indartzeari. E, egia da, gauzak mm, oso gazte gara, eta, eta oso foko asko euki ditugu gainean, eta oso ibilbide, bueno, ba, mm, ba ezoikoa eta nekeza zentzu askotan izan dugu. Horrek egin, eragin duen gauzatako bat zentratu egin dela alderdiaren ia ba, protagonismo eta eta indar guztia ba, ane eh, kongresuan gertatzen zen e, ba, horri, horri begira eta gobernura iristeko gertatzen ari zen horri begira. E, orain, orain, Mm, eta horrek zerra eragin dauka bestalde batetik ba, ba lurralde desberdinetako mm, ba sustraitze hori pixka bat alde batera uzten dela edo ezin dela ez dago laukerarik hainbeste indar horretan jartzeko eta eta hori ahuldura hori o aulezi hori eh, ba nabarmena da danok ikusi dugu eta orain ba, ba momentua da pakea lortzen dugun eta eta pakea lortuta ezta kongreso mailan edo gobernu mailan neurri batean bintzat bakia totala espaldin bada ere ba, or, indarrak bidera atu alizatea ba, alderdi e, alderdia eraikitzeari eta eraikitzearen e, barruan batez ere lurralde lurralde bakoitzean militante, militante berriak ari dira gerturatzen Ba, bitu, nik, e, e, gero daukate nik bilera e, antolakuntza idazkariarekin, <laughs> eta berak esango dit, momentu honetan ez dakit zabalik dago epea oraindik, hilabeteko epea zabaldu dugu e, hori militanten zerrenda osatualizateko eta, eta oraindik ez da bukatu epe hori. Orduan, epe hori bukatzen danean, izango gai izango gara baloratzeko, ia em, gerturatu diren gehiago edo, edo nola gauden. Azkenengo hilabete hauetan, zeresana eman du Podemosen finantziazioak ere, batez ere Jose Manuel Kalbente abokatu oiaren salaketaren eh, aritik, fiskaltzak iazko apirileko hauteskundeen gastuenarian arian neurona konsultaren kontratuan delitu zantzuak egon zitezkela ere esan du, kezkatzen zaitu finantziaketaren kontu honek e, itzala jartzea zuen alderdiaren gainean? Baina esan ez, ez dit, eh, ez dit kezkatzen. Ni oso segura zentitzen naiz hortan, egia esan gure transparentzia maila oso altua da, e, Mm, gure transparentzia mailaren erdi eukiko balukete guztiak mm, posik eta beziko ginateke seguru eta ez iztoka bildurrik e, bueno, badakigu hor lofer horretan ba, ba eta fiskaltzaren eta edo bueno, fiskaltzaren baino gehiago ba epaile batzuen jokabidea izaten dela beti e, e, estutzea gure gure ingurua eta eta bueno, ba, horre kalbenteak egin zituen deklarazioetan mm, zurrumurroetan oinarritutako gauzak ziren, eh, salaketak ziren, eta bueno, nik uste hori zertan, bertan bere botako dela eta zertan geldituko dela. Miren gorrotxategi, elkarrekin Podemosen bozera malia eusko Eskerrik asko gaur euskadi ratian izategatik. Ba, eskerrik asko zuei. Amar minutu falta